حالا چطور AVR این موج PWM رو تولید میکنه؟ خیلی ساده است یه دونه موج کلاک ما توی AVR داریم که این همیشه داره وقتی که AVR روشن میشه این داره کار میکنه با یه فرکانس خاصی داره کار میکنه ما اگه یه کانتر بذاریم تعداد اینا رو بشماره مثلا یه کانتر 8 بیت میذاریم که میتونه از صفر تا 255 بشماره بهش بگیم کانتر وقتی صفر یه دونه موج یک بده یعنی مثلا پنج ولت بده این زمان باشه ولتاژ تا زمانی که تا کی تا زمانی که مقدار این کانتر با یه رجیستری که تعریف کردیم مقدارش برابر بشه یعنی با هر پاس یه دونه کانترمون میره بالا صفر یک دو سه بعد کامپر میشه با یه رجیستری اگه مقدارش بیشتر شد صفر میشه مثلا فرض کنیم تو رجیستر اون عدد 100 رو ریختیم اینجا صفر پالس اینجا مثلا 500 پالس فرض کنیم اینجا اگه 100 پالس باشه این 500 خیلی عدد آنریلیستیکه 500 255 به صد که رسید کامپر میشه میاد صفر باقیش اینجاست دوباره از صفر شروع میشه میره بالا پس ما اینجوری یه دونه موج پی دبلیو داریم که نسبت مدت زمان روشن بودنش صد به دیوتی سایکلش که 255 اینو ضرب در 5 میکنیم 5 ولت ولتاژ افکتیویه که از چیز ما میگیریم از, از پایه پی که تعریف کردیم میگیریم همین